Indonesia sebagai negara yang subur, para petani Indonesia tentu mengenal alat pertanian seperti halnya negara-negara subur lainnya. Ada yang masih menggunakan alat tradisional, ada juga yang sudah menggunakan alat pertanian modern. Mungkin sebagian dari kita sudah pernah melihat alat tersebut, namun kita belum tentu mengetahui nama-namanya. Mari kita bahas alat pertanian modern. Yang pertama adalah traktor. Traktor merupakan salah satu alat andalan petani untuk mengolah lahan pertanian mereka. Traktor sendiri terbagi menjadi tiga jenis yaitu traktor tangan, traktor mini, dan traktor besar. Untuk menggerakkan alat satu ini diperlukan tenaga bahan bakar berupa solar atau bensin. Fungsi traktor sendiri untuk menggemburkan tanah, Kultivator Kultivator merupakan alat dan mesin pertanian yang digunakan untuk pengolahan tanah sekunder atau tanah liat. Bentuk kultivator sendiri hampir menyerupai traktor, yang membedakan kultivator menggunakan gigi yang sedikit menancap ke dalam tanah dan ditarik dengan sumber tenaga penggerak. Rotavator Rotavator biasanya dikaitkan dengan penggerak mesin seperti mobil traktor. Memiliki fungsi untuk mengolah lahan pertanian ke dalam dua langkah. Langkah yang pertama, adalah alat ini berfungsi untuk menggeburkan tanah dengan cara membolak-balikannya. Sementara untuk langkah kedua, rotavator akan merapikannya agar tanah siap untuk ditanami. Mesin penanam padi Dengan adanya mesin penanam padi atau rice transplanter, proses penanaman padi yang dulunya memakan waktu yang sangat lama, sekarang bisa lebih dipercepat. Alat ini memudahkan pekerjaan petani karena mereka tak perlu lagi melakukan penanaman secara manual. Alat pemanen padi merupakan alat dengan tiga fungsi yaitu sebagai alat panen, alat perontok padi dan juga sebagai alat pembajak sawah. Sama halnya dengan mesin penanam padi, mesin pemanen padi juga memangkas waktu petani dalam melakukan proses panen. Mesin ini bekerja secara otomatis dengan kecepatan memotong padi hingga 50%, lebih efisien dari pekerjaan manual. Sebagai alat pembajak sawah, karena alat ini mempunyai gerigi panjang berporos di sisi bagian bawah yang akan berputar dan membalikkan tanah. Demikian tadi pembahasan tentang alat pertanian modern. Semoga bisa menambah wawasan untuk kita semua di bidang pertanian. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.